cuida ni que ni juiki ma tu ane ya gama Jesús sin correr barco ni que ni man correr ni si gana con esto un día ma catu roa barco ni gana eso ni no que ni ane juiki catu ma Jesús gana roa barco da gana gana eso cuida ni Gujima ko ne barco na rei o Tiberia tu ane ya ya ya necesitas tron Agawi ma ha. Jesus sigruwa ma ningagan e ne hui tini tam a jesus ne ke yuda ni ni ta ne si gana ka un chung ri ama ne ke yuda ni ga tu ni chua ne var ku ma yuda ni ga ani ka pernau ta ni na na u ni ma jesus ningagan ri ni ma jesus ane do ane a ni ga ta ni unen maestro ama aje hujma ma are yuna sa nani ka ma jesus ni ga ta jangga ni jangga ya ni kata kuna nesu ni nana wu nesu nyu tani ruwa nesu kiri nesu racung ya nesu ni kuna marki nesu sani ze si nana wu nesu nyu kwenta ini nesu taka kia ma kia so nesu sani ze raji ini ya kawe kiri ma kia so nesu raji ini ya kanika ya za jigre ni we ni ada huinza jiki tadi wera ji ini ada ngi zaga mi mare yo ni gata na sida nu ngi zigi ah na hyo ni ga wera ka mi we na hyo dia mai aha ra na ni ka ma ke so ni gata we ne na ngi zaga ra ruwa ma ay aha ke ane su ku ji maro ane su ni ene eh, su ma aza ka ne ka na dia ane ah su yo ni gata na si am ah, ngi ta nga ka we ki at ah. ni gani ene eh hyo ni ku ji maro nihyo ni nihyo sora tari re nihyo ni ya ne so rastro mana ria yo na ko ta ru ta ria nya sinu ka ma ya ha. rastro kana ja ta ga wi ma ya ya ha. ne si ni ga ta ma jesus janka ni janga ya ne ta ni se rastro kana ja ta wi sa ki mo se sha ne su ma sa ni ma re wi sa ki rastro janka ya ni rastro ta wi sa kana ja ta tadi kita cuma ya ha mui tadi gini gak dana jata lagi ya sekarang ini nak ma anima ne kui ma rajmi kui ni kata ne sida señor te quiso dra ne kui rachonda jane hiu ni kata ma jesus ni kui rachon ya ha ni nak ma anima ne su ne kui nak ria ni nita amang kena cecik na tikini ma ni ne kui Ujmarwa ni inyo. nita hama kana koni nema zani nyuta kunenesu ninu huisi ninesu nyu zani gata nizikumarwa nesu ninesu nyu ma dra ne hui tiki mare ra ni gana ni ria ni ne hui gana ria ni zikiri kan hine jema tani kini gana chata e, zani zikawe ya zaka ruah ma gana wenda ki ya sakana roa ma sa ne ka na ni we na hui sakana roa ma re ma sa ka ne ka na dra ne hui jikki ria ni ga jing go ni si ga ni ya gi ya ta ni gi ya ji kana ne ni hui ga na ne yang ni gi ya ta na ta ni kana roa ma re ma sa ka ne ka na ta ni dra ne hui ki no nya nyu ni ku ma roa ni ni ni nyu ni ka ne ni ka ni ni nyu ki ya ni kana ne ni tiu kana ne yang weda ni kaji ne si judío ni ka mena so ra ji ma Jesús ra ji kwanda gata nyu hui ra chong kini khana ta ni gata ne so ze zi na hui Jesus ta ni Jose ta di ni ine re sin ga ni zi ra za hu nu hui za ni gata si chata kini kana na na ni ka ma Jesús ni gata Ziga mene sura ji ne tuwi ne sumang kazi ngone hui tika we kana ria nita sini kamare kana ni ria ma niño muy sagia kana ne ni ne hui kana ne yang ni weda taria nya libro ta katone so kata kawi weda ni maare idiga ria dra ne hui ni hui gune ni gawi toni gia ne hui da muy sagia ria ni se si gni ne hui da ta hoa ma a re ma ma nyo hui sa ni ta hoa ta ni we ma a ung sa ka ne ka na janga ni janga ya ne ta hui ku ma ro ni nyo ni ka ne ni ka ni nyo hui ra tru ya ka ni na ni ya re ne su ra tru ma na nga ka ne so ri o na ko sa ni ka wi ne so sa ni nyo ka mi ra ji ra tru ki ne ka na ja ta ni ne hui ya ra tru na ni ka wi ni ma Nhu hui ra ni nạ cái ni khá ta, ni di wang go quy chả ra trú na, ni cả nên ni cả ni, ni ra trú thì kỳ chả ni, hui nè cu, ni ni ni ya. Yo ni ni judío, ni uta, un nè so ni cả tan so, ta khi asi na, cả ue kỳ so nè cu so, cho ra, ni cả ta má Jesus, changa ni changa ya ni cả ta, ni di di ya nè su, nè, ni di su. tun ni sika ue ka ni dane suma kui yane ni go oni tun ni kane ni kani ni nyu ya kana ne ni ne kui kana ne yang tari ne ku wini yanga ni tun wini yanga go ne su kui yane ku ni go oni tun ni ne ni nga ni ne kani daro kane mare wani na kana ni wani na kia maa weda ni kui jane ni gani nani na mi rastu ki ni hana jata ya ni ni ta si wa ta su wa rastu ma na ja ya re ne su ri ja ya ne so so ni ka wi ne so kui ja rastu na ni ka ne ni ka ne we ne nu ka na ka mi ma jesus gani ken swa we si ni ne judio ni weda na ke diga swa ju ma ka pernaun Ninga gunnega inesi na kamu chungriya ma Jesus nên nenuana negata neso uta chiwa nuana ni ami wigo no kwa kunega un ni gara sanga roa ma jesus dana amine sina kami chungria raji isi no kwa ni gata kuneso ina arwa neso raji no kwa na na, nani ta khi chỉ ki anesu sigini inesu kawi ka anjata nya kanes nera ma espíritu santo misa ki ya kanwe na nehui sani gozi นี่ตานุ่งเขวกี้อาสมะเนื้อหนัว่ากะมีนี่เวหุ่นซากี้ยาขะเวกันนี่ดะเนคุยสันน่ว่าอันนี้สุนิตาสิกุจมารวานี่อินเินกว่าสันน่วุตไทกรันสัยุเนสุตอนนี้อาจจะเสนอในี่การนี้มาเคสุสอาวุ่นเนคุยนิตาสิกุจมารวานี่มาใน่ีการนี้อาวุ่นสีนักเอวิมาเรีันนีนคุดิโอนี่ก็ตาราชีอิตาก็ตาในก็รสิงก็คุยสิกะเวกันนะเรีย sino yo mare kane kana ni ma azi huida ni nani karkuta ga ine si kana ka un tu llama jesus weda ni nita si ga chena so ngama gama yo ni gata ma jesus unene shuene si kana ka un tu ria tua ne so nani ka ne so ni ga ne so ne nani nani ka simo ni gata so señor aunya gozo ria ka ne yo ra ni Tiso Wing sa ni ka nuwa na ki ani na ne hyo ni ka ne ni ka ne yo sa ni ku ma ro ne hyo ni i ne hyo ma are ni ni i ne hyo ti we ma are mi ma kristo ta ni ma ya wa ni na na ni ka ma jesus ni ka ta se ju ra ne su mi ka na ku ni go ne su mi za na za ra sa ni ka mi ra e juda iscariote ta ni simon iscariote ta ni zina mi zina ga wi ma ni zo ngi ko na shu si kana ka mu chong riêng.